大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人，崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。那今天我们来到第二十五讲，神要对你说什么？ 我是骄傲的人，神是抛出一个问题，但他赐更多的恩典，所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。但他赐更多的恩典，所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 在生活当中，我们都常常都会听到“骄傲、骄傲、骄傲”这样的一个用词，那指某某人是骄傲的人。我想，常常我们讲骄傲呢，那可以说呢，就是有一些人，他们就是要比人强，比人处事啊，比人本事啊，就是总之是要超越这别人。 啊，有一些就是他就是这样显露出来了，但有一些还是直接的告知着你啊，告知这里说，哎，我的产业比你多，我的产业多，我的物质大，我的这个汽车名牌，我用的东西啊，我的呃家庭背景，我的呃经济能力，我的地位身份啊，文凭啊等等。 啊，就是很直接的，就是要告诉你，啊，告诉你，然后让你感觉到，哎，你就是比较差，比较落后，啊，比较没有他这么厉害，他就是比你强。然后甚至有些时候呢，有些人还会是说，以这个借着别人的这个名气、地位、身份，就是有人脉啦，哎，我我认识某某某某人呐，他是怎么样怎么样的人呐，他有多本事多本事，啊，其实这些人不一定就是他。 但是是借着别人，他也可以骄傲起来啊，所以你可以这样讲哦，就是说，骄傲本身哦，就是说，无孔不入啊，甚至是借用别人都可以骄傲，那就是人里面的一个软弱。今天的经文呢，就告诉着我们。 神是阻挡骄傲的人，原本神是愿意赐恩赐福的神，所以我们说神是一个赐恩的神，是一个福气的神。哎，这当然是没有错。圣经告诉着我们，神会赐很多的福气跟恩典，但是呢，神是阻挡骄傲的人啊，阻挡就是一个阻止跟挡着你啊，而你要前进，我阻止你啊，那你走到前面的时候，我的。 挡着你啊，唯你不能前进。所以神前面是有很多的福气，有很很多的恩典，就是要赐给我们信徒。但是困难的是，我们都有骄傲，人人都有骄傲。这个骄傲呢，就在上帝的面前被阻止。这个骄傲呢，是挡着你领受各样的福气。唯有你是一个谦卑的人，你才可以领受。但是可惜的很。 <laughs> 我们常常呢，就是有意无意的。那当然，世人是骄傲的人，那基督徒是骄傲的人吗？那今天的题目是在问哦，你是不是骄傲的人？但我想， <laughs> 哎，我就不得不承认，是说我也是一个骄傲的人呐。啊，当然，我们只能说呢，人性里面的骄傲，那到底，呃，是多少啊？你的八仙率是多少？你的骄傲？ 多少啊？这个东西，我想，我们不得不承认，人人都是骄傲的人。那当然，我个人会认为，骄傲是有两种。诶，当然是怎么会说是两种啊？是在我的思考里面，当然一种呢，就是非常的明眼的啊。明眼的意思呢，就是说，他如刚才前面所说的，就是他就是这样的告知，他就是表表现给你。 呃，看得到的。那我们呃，借着这样的一种分享啊，因为有些时候我们通过灵修分享听到，我们呃，就通过这样的一些的机会呢，来呃呃过滤我们的生命，来呃清洁我们的生命啊。我们被提醒啊，我们可以有所的改跟着反省了。所以，我们有些时候在分享里面呢，讲的都是比较。 啊，生活性的也比较呃，就是很直接的去讲啊，呃，细小的东西也可能会会点到，比如就是说我们常常会说比我们的消费能力啊，啊，我出国啊，我去过什么地方啊，然后啊呃就是去哪里游玩，然后呃我买过什么东西，我用过什么东西。 我的孩子多棒啊！读什么书啊？拿什么成绩啊？有有怎么样的一个工作？呃，以身份啊，地位啦，嗯，啊，可能甚至连孩子的这个样貌啊，也也有的给人家看啊，给人家看他照片，哇，多美，多 Q 啊，多英俊，或者。 呃，也可以表示出呃呃这个知识有多少？哎，我的知识多广阔，这个我懂，那个我懂，嗯，或者是说我的知名度啊，我跟某某人拍一个照，嗯，我的知名度我在哪里，呃，你能够看到我，哎，所以沈驰啊，现在流行的所谓的网红啊，Facebook 啦，呃，TikTok 啦。 嗯，这些呃社交媒体，哎，哦，你看，哦，我每次 post 很多东西上去，你看，很多人都都认识我的，啊，你的是一百个，我的是一千个，有些人是两千个，啊，然后呃，在 post 当中啊，这个灯是我们自己要注意。 你自己上载，你 post 给人家看，好多的一些东西，这些东西是要表明什么？表明你吃的比人好，表明你，你，你，你，你家里有狗狗，呃，表明呃你的经经济能力强，表明你跟某某人，呃，在一起，呃，拍个照比较了不起，或者你连你的呃毕业呃证书也拍了出来，啊，这些等等等等，哈，其实。 正是前面所说的“无孔不入”，我们可以想得到的都可以去来表明啊，我们的这个呃身份地位啦、了不起啦、超越别人等等，所以我们这个可以呃作为我们这样的一些的提醒跟反省，我们都会啊无孔不入的啊有意无意的去表明。 其实是我们的脚啊，当然我们说有另外一种是内在的，哎，内在的是什么意思？前者是说一种很直接的给你看得到的露出来的，那那呃，另外一种是呃内在的，那内在的意思是什么呢？那或许就是说，可能这些呃表现呢没有这么直接的、夸大的去显露给人家看。 但是打从心里里面呢，其实就是有一个呃骄傲的一个性格在，但是却没有直截了当的显出来讲出来啊。比如就是说，他可能就是很渴望、很渴望是人对他的这个称赞啊、尊重啊、啊注意啦、啊高级他啊等等，在意他等等。 啊，如果这些都是呃反面的，就是说没有人称赞他，没有人呃高举他，没有人注意他，没有人呃呃呃呃甚至是爱戴他等等，他里面的这个骄傲也是有点不舒服。当然更呃糟糕一点的就是说，可能就是人家批评他，人家攻击他，那他的里面骄傲呢也会有所的这个抗拒。所以呃这。 在外在的跟内在的，其实很多时候都围绕着我们的一个骄傲的一个本性。当然，在这里分享呢，我们是作为基督徒在教会的圈子里面的，我们更要注意一些啊，就是呃，哦，还没有信主的人，他们不见得会有，但是呃，信主的，我们呃，有些时候呢， <laughs> 也会有所谓的哈，所谓的属灵的。 骄傲啊！他就说我读的圣经啊比你多，我会背经文，我会解释圣经文啊，我束施奉比你多，你是一份，我是两份，我奉献的呃十亿比你多啊，建堂我也捐得多啊啊，我的钱啊给教会也多啊，或者甚至有些人还还会还会是呃呃我入认识的牧师比你多啊。 这些等等也可能啊，但教会的层面有些时候也是要注意的。有些时候，哎，我的教会的人数，呃呃呃是多少？我的堂会呃多大啊？多豪华？多好看？嗯，简直是啊！我的牧师啊，我的牧师多著名啊！我的牧师的背景多好，我的牧师多了不起啊！这些等等也可能。 啊，看起来就是平平淡淡的分享，但是其实内心里面呢，也可能是，呃，我们或者是我们教会啊，都有意无意的哈录一录啊，啊，给人家吃，给人家啊，呃，给人家感受。其实，有些时候这些也都是有骄傲的成分在内。啊，只要我们祈求主帮助着我们，如果教会，如果我们个人。 我们要领受更多的福气跟恩典。上帝是阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以我们祈求主自己来提醒着我们，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们知道我们人都有骄傲，甚至骄傲的事和呃人呢。 呃，其实呢，可以说是虎孔不入，处处都有。我们可想到的，我们呢可以在当中有所的骄傲，来去表示我们比人优越、出色和超出别人。所以，七修主帮助着我们，因为当我们有骄傲的时候，其实很多时候呢，我们都没有爱心的。 我们有骄傲的时候呢，其实我们就蒙蔽，我们就不能谦卑在面前了。所以，我们祈求主，你帮助我们，提醒着我们，让我们除去我们的骄傲，让我们谦卑，我们就在你面前能够蒙恩蒙福了。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 欢迎你转发啊！转发就是宣教，也让别人得到福音的好处。当然，也欢喜你在当中。如果你能够听了过后，你写几个字，我觉得那是对你来说，是你自己思想上的一个整理，也就是你听了你在整理，对你来说是应该了啊！又写又又又听的话，那应该是双重的吸收。 然后整理出来的时候，或许也就是说，你可以自我的一个过滤啊，然后在当中呢，可能有呃呃自己的一些的启发或者亮光那我想这也就是一种呃对你的这种操练呐啊，所以欢迎你写几个字来算是自我提升啊，跟他人分享。再见。 上帝祝福你。